Der extrem rechte Hetzer Aki Kirici zitierte Lübcke auf einer Rede bei Pegida in Dresden und bedauerte an der Stelle, dass die KZs derzeit außer Betrieb seien. Die Steinbachs, Kiricis und AfDler bereiten durch ihre Hetze vor, was andere in die Tat umsetzen. Das hat der Mord an Lübcke erneut gezeigt. muss noch passieren, damit ihr versteht, dass man mit Nazis nicht kuscheln darf? Erst letztes Wochenende forderte Ex-Bundespräsident Gauck mehr Toleranz gegenüber Rechten. Der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen machte Werbung für eine Koalition von AfD und CDU. Was muss eigentlich noch passieren, bis in den etablierten Parteien verstanden wird, dass jede Toleranz gegenüber Rechten den Weg für diesen Terror bereitet? Es gilt, den rassistischen Hetzern auf der Straße dem rechten Mob im Internet und allen, die die neonazistische Gewalt in Deutschland verharmlosen, entgegenzutreten. Es gilt den Opfern neonazistischer Gewalt und ihren Angehörigen zuzuhören und sich an ihre Seite zu stellen. und es gilt die Erkenntnis, dass man Nazis nicht wegmuscheln kann. Daher ist es umso wichtiger, dass wir unsere Empörung sichtbar machen und unsere Wut auf die Straße bringen. Organisieren wir uns gegen den rechten Terror und, sein geistig, und seine geistigen Mittäter hin.